Salam əziz izləyicilərimiz, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə badımcan yeməyi hazırlayacağıq. Bunun üçün badımcanları yumuşam, sonra isə bu şəkildə hazırlayırıq. Bütün badımcanlarımızı bu şəkildə doğrayırıq. Badımcanları doğradıqdan sonra duzluyuruq. və 5-10 dəqiqə saxlayırıq. İndi isə bir biber, şirin biber, bir diş sarımsaq və bir pomidor götürürük. Pomidoru əvvəlcə soyuruq. Soyduğumuz pomidoru xırda-xırda doğrayırıq. Bibəri də xırda-xırda doğrayırıq. Ən sonda bir diş sarımsağı da xırda-xırda doğrayırıq. Tavamıza 50 qram yağ əlavə edirik. Pomidor, biber və sarımsağı əlavə edib qovurduq. Zövqə görə qırmızı pul biber və duz əlavə edirik. Pomidorun suyu çəkilənə dək bişiririk. Sosumuz hazırdır. Gördüyünüz kimi suyu çəkildi, yağa düşdü. Altını söndürüb bir qırağa qoyuruq. 3 yumurta götürürük. Yaxşıca çalırıq. Badımcanların artıq acı suyu çıxıb, badımcanları sıxırıq və bir qırağa qoyuruq. Bir qabda bitki yağını qızdırırıq. Bitki yağının tam qızmasına əmin oluruq. Taxta çömçəni salırıq. Baxın bu şəkildə. Badımcanları əvvəlcə yumurtaya. Sonra isə onunla qarışdırıb bişiririk. Əziz izləyicilərimiz, artıq cipsi dadlı badımcan qızartmamız hazırdır. Sosla birlikdə süfrəyə verə bilərsiniz. Siz də hazırlayıb afiyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.